खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना मुझको अच्छा सा कोई जख्म आता कर दो ना ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना कितनी अजीब है इस शहर की तन्हाई भी हजारों लोग हैं मगर फिर भी अपना कोई नहीं सच कहा था किसी ने अकेले रहना सीख लो रिश्ते कितने भी मजबूत हो साथ छोड़ ही जाते हैं दो कदम तो सब चलते हैं पर जिंदगी भर साथ कोई नहीं देता किसी का साथ चाहिए तो जिंदगी भर चाहिए वरना कुछ पल के लिए तो जनाजे में भी साथ मिल जाता है मैं कुछ खास तो नहीं लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं किया जो दिल में है वही जुबा पर है और अब में कोई खास बात नहीं दर्द दो तरह के होते हैं एक आपको तकलीफ़ देता है एक आपको बदल देता है कभी कभी हम बिना कुछ किए भी गलत हो जाते हैं क्योंकि हम वह नहीं करते जो लोग चाहते हैं बात करते हैं सात जन्म रिश्ता निभाने की और प्रबल में इंसान बदल जाता है बात करने से कहाँ पता चलता है इंसान का कुछ अरसे बाद चेहरा नजर आता है इंसान का बेवफाई की दास्ता क्या सुनाऊं दुनिया वालों हमने तो अपने यार से भी धोखा खाया है अकेले आए हैं अकेले जाना है अपने आप में खुश रहो इस दुनिया से क्यों दिल लगाना है